口を開けば別れると刺さったまんまの割れガラス二人でいたって寒いけど嘘でも抱かれりゃ暖かい わさび沢隠れ道さよしぐれ寒天橋恨んでも恨んでも体恨 くらくら燃える血を果てあなたと超えたい甘き